yesu wadutungiye imana igomwisha cyane turagukunda turakubaha uri umugisha cyane kuri twe god aba bagabo rero kubera ukuntu mbakunda hari indirimbo tugiye kuririmba niba muyizi mudufashe sibyo iravuga ngo nkunda cyane iyo amagambo y'ineza y'indahi moon. Mm. Io Ibyo kubwirwa neza Ndetse n'ururimi Jilasha kukuyamu Ridorotsi Igiye nanishbe Murusoverwa magambo Aura chinege hero you're the Yurukundo Warahisha Maraso Ndahiri Gomez Mutima Indahiro Yurukundo Yusumbi Shuro Indahiro Yurukundo Yusumbi Shuro

يركنا من شرور Hallelujah! Muna na sarwa I am se göa din saya wennki시 Argentina.

yewe mutima wanje ekakatibarizayo ese nawuramukunae wabasa kubihagana would Nita Masena je Hami Durita Hangira Hisham Hisham Hisham

ndera ribasha kugutura ibihagere mumara eh. nishi imibabaro kubwira n'ibi byanditswe kuko mu gicuku cya nyuma ariko twe tuzarima imbe za ndirimbo zihungure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima ngeneye eh. ubuzima hari ubuzima hari ubuzima